Тема сегодняшней поездки – измены. Что? Салам алейкум, ребята. Ау, больно. Ты зажигаешь со шлюхой. Мне она определенно нравится. Не ты. Батлер сервис! На ресепшене я уже всех уволил. Да, они видели, как ты лапал другую бабу. Ты же не единственные мои отношения. Если вы изменяете, изменяйте аккуратно. Hello, guys. New chef, it's me. Уже дебила. А? Зачем я дотронул до своего лица после перца? Я идиот. Волнительно, честно говоря, вот так с кухни выносить свое блюдо. Привет, красавчик. Привет. Блин, они просто инопланетные какие-то. Тема сегодняшней поездки – измены. Что? Итак, первый вопрос. Где ты, блин, вчера был до ночи? Что для тебя измена? Да почему вообще мы обсуждаем измены? Мне очень тяжело это обсуждать, потому что мне никогда не изменяли. По крайней мере, я не знаю об этом. Мне кажется, мужики э, в какой-то мере всегда изменяют своей женщине. Для кого-то измена – это посмотреть в сторону другой телочки. Мы с тобой сошлись. Нет, для кого-то для кого-то где-то при каком-то случае чуть-чуть флиртануть, допустим. Я иногда, например, могу флиртануть с телочкой. Максимум приобнять. Почему ты? Я понимаю, что такое женщина. Ну, я прощаюсь с какой-то телочкой, дай руку. Такой, типа, я поломаю тебе пальцы твои, если будешь так делать Ну а что такого-то? Ну это же просто такая... Ну это уже сексуальный подтекст. Да какой сексуальный подтекст, блядь? Слушай, я и когда... кому ты так, прости, гладил руку, могу? в ссылочку обращаться вот так. И когда это было? Ну кому-то когда-то так делал. Ну кому когда? Ну я уже не помню, это же не типа каждый день происходит когда я учился в школе еще, ходила такая пословица. В одной дырке гвоздь ржавеет. <laughs> Но это же на самом деле так и есть. Иногда нужно давать как бы свои. Я не говорю про гвоздя иногда теперь. нужно давать. Нет, иногда нужно давать своим ощущениям небольшую стрясочку. Слушай, поскольку я не сталкивалась с изменой, то где измена почти все. Секс – измена, поцелуй – измена. А, и если ты ходишь, типа, если ты даришь девушке цветы, это тоже, на мой взгляд, Да, уже... вот это как раз-таки Подож... полный пиздос. Нет, я тебе объясню почему. Потому что а это где-нибудь значит, по синьке тебя... чпокнуть телку какую-нибудь случайно? Ну, потому что это чувство. Пишешь мне, слушай, я задерживаюсь э, на, на студии, а в самое это время, на самом деле, с телочкой со студии едешь ужинать, это пипец. Ну, я не знаю, каким долбоебом нужно быть, чтобы случайно залетной телке сразу что-то дать. Ну, вот ты пошел на день рождения к другу, и вы 4 часа там тусовались вместе, и пойдем еще поужинаем, и вот вы поужинали, и ты такой... Ну, это я это считаю измена. Это вместе. я считаю измена. Красота. Красота. Салам алейкум, ребята. 8 часов и мы прилетели в Мале. Это столица Мальдив. А мы приехали сюда э, к Сашиной семье, которая тут уже отдыхает. И они не знают, что мы приехали. Это был сюрприз! Мальдивы, что это такое? Быстрая справочка. Мальдивы – это почти 2000 островов. И только лишь 250 из них считаются необитаемыми, все остальное задействовано людьми. Но это нереальная дикая природа, рыбки, птички. Мы постараемся в этот раз показать вам всю красоту острова, показать внутренность Мальдив. Мы вам покажем, наверное, на мой взгляд, самый крутой, самый лучший отель. Название ВЛА, а, в переводе это «Черепашка». Они сделали все для того, чтобы э, войти в нашу семейную историю потому что там Саша сделал мне предложение. И мы уже сейчас побежим обратно, потому что дальше нам нужно на местную маршрутку. Выглядит она примерно вот так. Наш самолет. что, guys? мы наконец-то добрались. Шан, здесь say hi. hi. <laughs> Шан это просто лучший человек на этом острове. Мы его знаем уже несколько лет. Вот велосипеды для нашей большой семьи, которая скоро приедет. Тетя, дядя, мама, мой Машин и маленькая Маша. Моей племяшки. Покотка. Погодка просто супер. Йоу, ну что, как тебе? Ммм, как нас встречает четенько. Ребята, на что это похоже? Скажите честно. Сейчас мы едем встречать нашу семью. Слева от буйка, вот там вот белая лодочка. Это наши родные летят на скоростной лодке. Там было, короче, две рыбки, радужные бегут. И я такая, о боже, они такие большие. Шон такой стоит, говорит, это мы называем маленькими рыбами. Ну привет! Быстрее, привет! Привет! Я соскучился. Hello! Hello, everybody! Санек, привет, привет, Оля, привет! Дядь Володь, ну ты, блин, бандит вообще! Привет, дорогой! Вы ну что, не ожидали? А, пути ехали и дельфинов увидели. Круто. Они прям близко-близко. Мам, да. а как тебе мои волосы? Шикарно. Мы сразу же оценили, нам очень понравилось. И я хочу на свадьбе так быть. Ну, нормально. Серьезно? Ну да. Ну а что? Главное мозги, Саша. А когда камера выключится, мама скажет, что за фигня? Нет. Не, на самом деле, реально? реально, когда мы увидели, я сразу всем показала. Вот в этот раз мне понравилось. Прикольно. Конечно, Круто. Я зашибись, я теперь так всю жизнь буду ходить. Ну Шан, do you like my hairstyle? I love it. Yeah? Nice. Вот знаете, что я хотел вам сказать? Некоторые из вас так остро реагируют на какие-то мои высказывания, или особенно, когда я пытаюсь вывести кого-то на эмоции, там Машу, маму, каких-то других собеседников. Я же это делаю все специально для вас, потому что вам же интересно увидеть реакцию на ту или иную ситуацию. А вы сразу воспринимаете все серьезно и думаете, какой я долбоеб. Как я мог такое высказать? Но я очень часто переигрываю, вы же понимаете. Поэтому просто угорайте и наслаждайтесь. Я, кстати, однажды хочу сделать пранк над мамой, и набить себе и посмотреть на ее реакцию. <laughs> Мне кажется, это будет смешно. Сань, что mm. такой красивый? Реально очень красивый. Если бы вот э, я тебя встретила вот так здесь на отдыхе, я бы с познакомилась. Серьезно? Да. Ты как считаешь, надо, чтобы девочка первая знакомилась? Да это бы Не упростило очень. бы вообще все. Потому что пацаны обычно стесняются, ходят вокруг да около. А так как бы, ну, девочка, хотя бы издалека. Вот такое движение просто. Ап. Здесь на острове есть огромный теннисный корт. И что самое главное, он крытый, посмотрите. Какие огромные вентиляторы. Вон. Внезапно сделать теннисный корт настолько интересным, что даже прекратить разговаривать о какой-то бабе, которая тебе улыбается в спортзале. Да господи, ну мне каждый день кто-то улыбается, блин. Я за доступность. Не, ну, с другой стороны, ты меня чуть поигнорила, да, три недельки. Да, конечно, потому что на второй встрече ты меня взял за руку и начал знакомиться с подругами, и говорил, это моя девушка. Я тебе пытался объяснить, какая я тебе девушка, мы там видим. Да ладно, но ну, самой ты нравилось-то это. Не, а? меня это напрягало. Ну, как бы мне это было интересно, то, что ты так ко мне внезапно проявил такой интерес серьезный. Но мне не нравилось, что ты за меня решаешь. Mm. Нас пригласили на тусовочку на яхте. Машуль, ты у нас кто, капитан? Мальдивы уже как твоя дача, да? Угу. Везет тебе. На блогеров любимых каких-то подписано в Ютубе? А, я не смотрю блогеров. Мол, правильно, вообще. Нафиг они нужны, да? Да. Мне нравятся какие-то фильмы, но ну, трейлеры от фильмов каких-то новых. Прикольно. Вот как я сделал тебе предложение и ни чуточку не пожалел. Что бы я там ни говорил, я просто иногда вывожу Машку на эмоции. Ну вы же знаете. мама собралась э, покорить монолыжи. Самое сложное – это выйти из воды. Что, у нас опять будет челлендж? Особенно после перелома голеностопа. Я на вейкборде, ты Я на монолыжах. ты не сможешь, сто процентов. Блин, у нас опять челлендж. На вейкборде я смогу, на монолыжах ты не сможешь. Хорошо, мы это еще обсудим. Вот э, если ты где-нибудь тусуешься там с пацанами и э, бухнул, и ну так получилось, что просто заденсил с какой-нибудь телочкой и пообжимался с ней, допустим. Что для тебя пообжимался? Ну, нормально. Помацал ну, ее и ее, по... Да. Фу. И это все пацаны твои видели? ну, блядь, там, конечно, они никому не расскажут. женщина, это унизительно. Да не, ну слушай, ну это свои пацаны, они так все в том-то понимают, дело, блядь. они потом меня обнимают и, и со мной шутят, а они видели, как ты лапал другую бабу, ну это больно, пипец, Саш. Ну, Нет, ты согласен. Что я зажигаю с парнем, пока вот, ну, уезжали с подружками, да, в отпуск. Все все знают, мы с тобой такие, ты такой хороший. Ну, вот, не, ну это суки чистые вообще тогда будут. ну, а пацаны это немного другое. Они как бы телки, это значит, они хотят э, разрушить наш э, брак, подсовывая тебе чувака. А пацаны, если телочку приводят, они наоборот хотят сохранить брак, потому что знают, что если ты там чуть-чуть пообжимаешь какую-нибудь телочку, то только лучше будет у тебя дальше э, твои отношения. Понимаешь? Нет, не понимаю. Мы завоеватели, нам всегда нужно э, чувствовать, э, что мы вот поймали эту добычу, что она наша. Мы как хищники. А тут мы, блин, одну и ту же антилопу уже, блядь, несколько лет э, охотимся на нее. Уже знаем вообще все ее повадки. Уже вот так вот просто одной лапой так хопа и поймали. Понимаешь? Я считаю, что если об этом будет знать кто-то еще, это унизительно для твоей женщины. Это Согласен. Тогда вывод. Если вы изменяете, изменяйте аккуратно, чтобы никогда никто не узнал, потому что уважение превыше всего, верно? где эта жопа? По-моему, он заполз и сгорел. Ну хрен с ним. Там греется. На Мальдивах настолько развит и настолько интересуются футболом, что почти на каждом острове есть небольшое поле. Они устраивают мини-турниры, потом эти турниры перерастают в чемпионшипы между островами и потом уже доходят до чемпионата Мальдив. Сегодня мы проверим на прочность местных пацанов. Турнир! Вау, wow, perfect, bro! So who is the best player? Тарсо. Дмитрий? How, how many uh, he scores when he played with you? He scored 11. 11? 11 мячей Дима забил. Who else from Russia were playing here? Somolo, Fedo, Smolov, Fedor, Fedo and Zuba, Дзюба, Gulsko, Глушаков. Sishkin. Today you will see uh, Ibrahimovic, bro. <laughs> Yeah. Начинается игра. Шан, шан, шан, шан. делаю ставки, прилетит мне сегодня мяч или не прилетит. Передача. Окей. Вау! Так, давайте отвлекать вратаря. Ой-ой-ой-ой-ой, как они больно бьют друг друга по ногам. Так, так, так, Саша, Саша! Ребята рассказали, что у них тут э, специфическая система подсчета голов. Но вместо того, чтобы сделать 4-1, они делают 3-0. То есть они забирают а. гол другой команды. Выигрываем 4-0. Сань забил гол! Хорошо я выбил мяч только что, чтобы хоть какую-то паузу взять для передышки. Потому что мы играем минут 70. Блин, я теперь поняла, как тяжело играть, когда все говорят на другом языке. Опасно, опасно! Повторил мое слово? Ой-ой-ой. Я пошла bye-bye. Ну, а мы будем продолжать следить за развитием событий. Так, э, э, Златан Ибрагимович, расскажите про впечатления ваши от игры. При температуре 30 играть, честно могу сказать, просто невозможно, но мы играли минут 90, наверное. Вы играли полтора часа. С минутным перерывом, очень технично, хорошо играет, быстро скорости большие. Мое преимущество было только исключительно в росте, в весе. Пипец. Я в шоке. Yeah. Thank you very much, guys. Very good game. Why? Ты же сказала, свою, надо сына любить нет, в любом нет, случае. Нет. Ты что, так воняешь? <laughs> Ну почему я? Я могу официально сказать, что на Мальдивах футбол ого-го. Красавчики, одним словом. Прошу обратить внимание, голуба наша подруга привезла с русским гербом. Он мне сегодня и помог. Ну вы поняли. Ребята, мы находимся на сумасшедшей вилле и просто обязаны сделать для вас обзор. Вилла называется Ника. Перед тем, как мы зайдем на виллу, сразу же посмотрим, что у нас находится здесь и здесь. А, западное крыло, там спорт. Собственный джим, а, <laughs> смотрите. Эллипс, дорожка. Все просто. Трон семи королевств. Хм. Йоу, здесь спа-зона, ребят. Тут делают массажи, посмотрите. При желании, конечно. В общем, с этой виллы можно не выходить вообще. Сфоткаешь меня в цветочках. Смотрите, зонтики на случай проливого дождя. Так. Ну тут э, вот моя семья. Можете выпить за здоровье моих подписчиков? О, с удовольствием. Давайте. Фаны все. за вас. Подписчики за вас. Подписчиками все. Сон чтобы их было много, и чтобы вы были на одной волне, чтобы каждый получал удовольствие. Ну, это гостиная просто с нереальной люстрой, смотрите. Да вообще тут интерьер, конечно, бешеный. Здесь Саня спал. Мне очень нравится девочка. И... Фантастика. А, Здесь наш нравится. душ, библиотека. Здесь моя обитель. Окей. Здесь моя. И еще есть душ на улице и ванны на улице. Просто смак. Красота, ребят. Ну, all right, поднимаемся на второй этаж. Вела Private Island в переводе означает черепаха, частный приватный остров Здесь э, ты даже при большом желании не встретишь персонал вообще, потому что они каким-то чудесным образом ныкаются и выполняют свою работу тогда, когда ты, ну, я не знаю, в океане или занимаешься другими делами, и других гостей ты вообще не встретишь, потому что ну, тут так все расположено, что у каждого есть своя частная зона. В центре острова живут люди, которые работают просто сотни людей. И никому раньше не разрешали посещать зону, стаб-зону. Но вы же понимаете, я не зря это говорю. Мы туда тоже заглянем. Пуинг, пуинг, пуинг. Давай. Ага, да, еще приседай, Ма. Let's go. Да, здесь гардероб в мастер-бедрум. Душ, Большая ванная. Фантастика, ребята. У нас так совпало, что мы застаем последнюю серию «Игры престолов», будучи здесь на Мальдивах. И самый кайф будет смотреть ее вечером. Знаете где? Вот там. Там опускается большой экран и подключается Apple TV. И все, просто это будет космос, ребят. Ну что у нас здесь еще? Бильярд, небольшая кухонька, стол обеденный, а, бассейн. А, еще и вот джакузи с теплой водичкой. Здесь у нас а, лобное место. Ну, это просто фантастика. Здрасте. Если бы у тебя была бы настоящая волшебная палочка, какое бы первое э, заклинание ты бы сделала? А ну, я бы сделала, чтобы школу закрыли на несколько дней. А, а что-нибудь глобальное, посерьезнее? Уроки, чтобы не задавали. Нет, ну блин, что ты только о себе-то думаешь? Надо подумать о близких, э, о мире, об этом. Чтобы мы отсюда не уехали. Вот, это уже хорошее желание. Чтобы не было холодно нигде. О. Всегда было тепло. Опа. Что это такое на дне нашел? Ого. Смотри. <laughs> Ничего себе. Ты прикинь? <laughs> Золотая черепаха. Ну это, блин, очень крутой артефакт. <laughs> Саша, говорят, никто не может найти. Это люди веками тут искали. Да, она приносит богатство в семью, сто процентов. Но это слишком круто будет, если я оставлю ее себе, поэтому она достанется кому-то из вас. А знаете за что? Скажи, за что? Придумайте какую-нибудь фразу, после которой ваша вторая половинка гарантированно будет быстрее собираться. А, да, это, кстати, актуально. <laughs> Блин, Саш, ну ты, конечно, собираешься, пипец, как долго. Так, успокоилась. Что ты там диджеешь? На меня орал, быстрее, собираемся, бежим, опаздываем, нет времени больше ждать. Маш, ты скоро? Ну сколько можно собираться, ну реально, блин. Просто и туда сходила, и сюда. Три раза купальник поменяла, блин. Ну, ё-моё. Давай быстрее, ну, пожалуйста. Уходим. Вот. Уходим, уходим. Слушайте, кон контент снимать, не мешки ворочить, блин. Надо уметь срежиссировать, спродюсировать, соперировать, привинтить, прикрутить, отправить. Мне кажется, с продюсированием у тебя очень плохо дела обстоят, потому что тайминг у тебя просто ноль. Хуяйминг. Ну, а о чем мы только вот со, со стороны пацана говорим а, про измены. Ну, у девочек тоже полно измен, знаешь ли. Им там тайные поклонники присылают цветы какие-нибудь. А, что с этими цветами делать? Вот на твой взгляд. Как правильно надо поступить женщине? если она в отношениях? Да, она в отношениях. Да, как бы опасно. Потому что хер докажешь, как бы, пацану, что просто так мне кто-то присылал, блин. Ты Нет, чё, ну, вопросов э, будет просто, миллион. Просто цветы. Ты цветы же можешь просто оставить в офисе. Не Я могу домой. и просто кому-нибудь, какой-нибудь женщине подарить цветы. Ты <laughs> Ну реально, я на 8 ну, марта... Ну вот ж, ты кому-то можешь подарить какой-то женщине цветы, и вот мне просто Я, на я на 8 марта подарил э, многим программным э, директорам, девочкам, с которыми работаю. молодец, это другое, это, это с поводом, это на 8 марта. Я тебе говорю просто, ну, типа, как? Ну чувак ну, ухаживает Ну, подарил-то я в январе. <laughs> Дурак ты такой. Девушки, они делятся на две категории. Шлюхи и не шлюхи. Мы если изменяем, то со шлюхами. То есть я не шлюха, по-твоему. Ну как бы, порядочно, хорошая девушка. Вот, давай так это все называть. Вот. А вот пацанов шлюх, блять, но ну, я не знаю таких. Да не, ну, полно, ну есть слушай, как бы... ты зажигаешь со шлюхой, да. которая непонятно с кем была два часа назад. Тебе вообще самому ок, что ты вот с ней позажигал, я а потом когда... после нее едешь домой, ложишься в кровать со своей девушкой. Не, но ну это не ок, я тебе честно скажу. Пару раз, когда у меня было, я когда ложился, думаю, блядь, вот это как я буду ее сейчас обнимать? А вы понимаете, что самое жесть в том, что он ведь может не врать. И я такая, <laughs> ха-ха, смешная ну, Ты же не, ты же не единственные мои отношения. то... <laughs> В принципе, костюм норм для свадьбы. Давай. Давай, ну отпусти. Да не хочу я быть Пожалуйста, прикольно, я, не, я не пролил, но ну прошу. Саша, отстань. На, возьми чай. У вас когда-нибудь были коты? Саша, ты что, дурак? Саш. Саш, ну проснись. Я тебя спасла. <laughs> Я молодец. Вот тут красиво. Смотри-ка. <laughs> Подписывайтесь на Саню, ставьте лайки. So, uh, this is a uh, kids area and fitness, yeah? Маша, а покажи, э, что тут есть. Здесь такая горка водой. Туда садишься, спускаешься, и она очень быстро как летит. Мне бы такой кидс-клуб в моем детстве. Где тебе больше всего нравится? Ого! Фонтанчик. Вот так вот пройти все эти. <laughs> Давай, пробегай. Нет. <laughs> Побольше бы детишек было бы вообще здорово, да? Йоу, ну тут целый город для детей. Водный город. Ну, круть, у тебя вообще самая красивая. У тебя не просто ладошка, она у тебя в виде птички, да? да. Джим, я тут не был ни разу, кстати. Ого. Ну, тут есть боксерская груша, блин. Макс, ты понял? Тут можно заниматься вообще. Окей, окей, окей, я. Ну тут, конечно, посерьезнее, чем у нас в резиденции. Здесь есть вообще все. Йога, meditation. А что это мы видим? Текила в естественной среде. Сейчас у меня лопнет что-то. А это гольф-поле, ребята пальмочки, небо голубое, солнышко. Ну, в общем, все мега круто. So, uh, we have challenge. Uh, which ball uh, uh, will be uh, closer to us? That person uh, should do five times like this. I think it's somewhere in Moscow. В общем, он говорит, Берилева улетела. улетело. Воу! Охренеть, слушай. Да ты Маша Вудс? Пожалуйста, цитату. Что нужно делать для того, чтобы хорошо играть в гольф? Хочешь бить по мячу? Бей по мячу. <laughs> Окей, Шан, now it's your turn. Yeah, окей, okay, окей. Okay. Оп. Э, not bad, not bad. Кто у нас тут смеется больше всего? Давай, покажи класс. И ба-ба-бам-ба-бам. ба ба бам ба бам ба ба бам ба Just like this. One, one, two, three. Браво! Ну браво! Браво! Вау! Не, ну я честно офигел, как ты так забила. Круто. Мария, you're really nice. Йоу, ребят, Шан э, сказал, во-первых, главную вещь, что все должно идти от сердца, что у него действительно так. Второе, это сумасшедшая вещь, которую он сделал, это организовал э, помолвку за минуту, за несколько минут. 50 тысяч долларов, ребята. Э, гость заплатил столько батлеру за неделю обслуживания. Но круче всего он рассказал, как э, э, родился этот остров. Хозяин Э, ездил несколько лет э, на другой остров и попросил своего батлера ему помочь найти остров. Прикинь. И, ну, это, мне кажется, самая крутая награда. И он сейчас здесь работает главным по батлерам. Мощно. Малыш, я хочу сейчас тебе показать одну комнату, если тебе надоело. Вот такая погода и жара. Просто... О, Господи, сноу? Да. Джон Сноу. Йоу. Нет. Да. Все, пока. Eleven minutes later. Ну все, 10 минут я ее уже держу. Мне кажется, пора выпускать. Видите? Это винный погреб. Ты рада, что мы идем дегустировать вино? Да! Ну, чисто дегустировать. Да, да, конечно. Ну так вот просто Напиваться поводить и все. Да? Ароматы, букеты. Ну, собственно, ребята, вот и весь остров, посмотрите. Вот так вот. Вот. Ну и все. У-ля-ля! Уф! Смотри-ка. Йоу, ну нам все приготовили, Давай, э, мы сейчас тут мясо, поужинаем. Да, Правда мы хорошо смотримся? Ах ты зараза. <laughs> Бутылка вот эта стоит 52 тысячи долларов. Романи Конти. Здесь в э, этом винной башне есть э, Э, внутренний лифт. Опа, это тот целый аттракцион. Поехали направо, ничего себе. Вау. А теперь как американские горки. Вау, ну это прикольно. Сколько вообще в месяц они закупают бутылок? Ну, ну, ну. Так вот, возвращаемся к разговору. Different months, we, the quantity is different. New okay. Year month. New Year. New Year is... 25-30 бутылок примерно они тратят на всех гостей в ночь. Я повелитель вина! Король вина! Люмос! Будем дегустировать, что? Балтийское вино. Что надо делать? Дать ему немножко подышать. Так. Потом... Nice. Nice. Сань. Ну а чем? Мы же как бы дегустировать пришли. Знаете, я не распробовал. Yes. Вы помните, просто первый нужно всегда залпом. Хрясь, и уже настроение другое. Guys, сколько ее учить можно? Окей, время 7 вечера. Мы сейчас едем в став-эрию посмотреть, как э, живет персонал. Сейчас месяц Рамадана. Через час у людей будет только завтрак. Малыш, ты похожа на стюардессу Gucci Airlines. Looks good. Hello. Hello. Hi. Good game yesterday. Но ну, это очень круто. Ребята просто положили себе еду и э, напитки и не притрагиваются. Пока что они ждут правило, так надо. Вызывает большое уважение. Hello, guys. Hi. Ну тут просто выбор э, нереальной еды. What is it? It's uh, tuna and coconut with some chili and uh, onions and spices. Владелец из Чехии, э, очень много персонала из Шри-Ланки, Филиппинов, Индии, Бангладеша, ну и мальдивцев всякие разные штучки для супа. Снеговик из сахара. Маленькие бананчики. Bon аппетит, guys. It's so big. So you have uh, volleyball, football, water polo, uh, billiard, everything? Everything, almost everything is available. A lot of guys uh, watching this video, they want to change with you life. Do you want to change? No, I don't want to change. I just want experience. Тут прекрасно работать, я могу сказать не только отдыхать, но работа здесь очень крутая. Мне всегда было интересно, как много вообще стирки в отеле. Хай! Я не могу, это такой кайф, я впервые вижу столько огромных стиральных машин, мне прям хочется что-нибудь постирать. Нифига себе. 8, 9, 10. Это еще круче, что они берут воду из моря и дистили... дистили... Дистиллирует ее и получает пресную воду. Смотри, как они гладят прикольно. Роллер, куда ты кладешь постельное белье, и он... А, -а, -а. а я еще думаю, почему нету ни одной полосочки э, ни одной складочки, блин, как интересно они гладят. Э, э, здесь, в общем, в отеле есть э, подушечное меню, то есть ты выбираешь подушку <laughs> себе по вкусу. Это просто рай для перфекциониста, посмотрите. Все халаты, смотрите, разложены по размерам. I want to try. Yes. How I will work here. Can you uh, give me one? Сейчас я устроюсь на работу быстренько сюда. Тан-тан. У тебя вечерний комплект. Ну, ничего страшного. Окей. Okay. Yes, is it uh, fine? Yeah. We will prank uh, people who work in garden. Пойдем. Сами. Мне кажется, Шан не был готов к такому повороту событий. По-моему, он немножечко растерян. Я сама уже начинаю волноваться. Oh, really? Смотрите, Александр. Короче, Шан меня нанял на работу, ребята. I'm new chef manager of laundry. Hello. No working today. Yeah. How are you? I'm good, and you? Nice. Uh, can I have a new uniform, please? Примерно так надо устро... устраиваться на работу. Короче, у них отдельный пирс для персонала и для мусора. Hi guys, I'm your new chef uh, of reception. You can go home. I will work for you today. Thank you very much. Yeah, thank I'm you. just waiting for you. Yeah, okay. Bye. Bye. Я теперь главный работник. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Okay, you have a lot of work. Let's go. How are you? Uh, I'm your new chef. You can go home for uh, two months. Все, всех уволили. Where we go next? bar is perfect. You can uh, have rest. <laughs> Э, как я могу помочь? Ваш батлер Александр. А вы не могли бы, пожалуйста, вернуть сотрудников обратно на работу? <laughs> Ну вот, ребята в баре, они, они не устали. Э, они продолжили работу, а на ресепшене, видимо, затрудились, они сразу такие, типа, о, супер, все, Саша, вы понимаете, что они реально ушли? Они не сидят на рабочем месте. You ну, to, они поверили. Слушай, любому острову нужна небольшая встряска. Опа, мы заезжаем в сад. Wow. Короче, у них есть тут свой сад. Орхидеи, цветы тут выращивают сразу. Потом этими же цветами украшают номера все. Нифига себе, сад туда продолжается. Прикольно. Чувствую себя агрономом. And do you have uh, here also food? We will have lots of uh, banana trees Ага. and palm trees. We have couple of mango trees. Такой кайф. Алоэ, ребята, помогает, когда у вас кожа обгорела. Давай, поправь-ка. А то не по форме. Ай-яй-яй. Go, so, go. подождите. So, first I need to put my slippers here, yeah? Yeah. Master key. When Всё. you knock, butler service. Like this? Yeah. Butler service! Hello, madam. Hello. What a handsome butler. Yes. butler Alexander, inspect food. Yeah. Then inspect how everything is um, good or not. Yes. Okay. Like this, yes? Yeah. Добрый день. Я ваш батлер Александр. Класс. Что-нибудь принести? Да, пивка, пожалуйста. А, хорошо, все. Холодненько. Сейчас. Батлер Александр обязательно должен сначала проверить пиво перед тем, как давать своему гостю. Please, my friend. Пожалуйста. Thank you very much. Звоните, если что. На ресепшене я уже всех уволил. Там никого нету. Хорошо, обязательно. Все. Ну и что ты хочешь сказать? Ой. А, едем на монолыжи. Ты хочешь сказать, что у меня не получится? Да, у тебя не получится, это сто процентов. Ты будешь первая пробовать, да? Мама готова к челленджу. Удачи, мам! Несмотря на то, что у нас челлендж и противостояние, я хочу, чтобы ты вышла из воды. восхищаюсь своей бабой, честное слово. Ну это серьезная заявочка. Ребята, на победу стопроцентную. Давай, впечатление сюда впечатление, no comments, нет слов. Я не думала, что у меня так здорово получится. Более того, я впервые каталась с одной рукой. Ребята, я погнал, блин. Мне это вообще не нравится, ё-моё. Таз вперед, таз! Как только ты чувствуешь, что тебя лодка тянет, поднимай таз, пресса и клади лыжу на поверхность воды. все просто, как бы, ребята. Я, я знаю точно, насколько это сложно, и я на самом деле горжусь своим сыном. Молодец. Спасибо. Он смог это сделать. Так, раз. Я сказала, что ты молодец. все. Ну все. Нет, мам, ну по твоему высказыванию все равно есть вопросы. Ты сказала, я уверена, у тебя не получится. Да, вопрос все, вопрос снят? Да, снят. Ну, отлично, мы спортивная семья. Давай. Не бросайте мне челленджи вот так вот просто. Я, в принципе, более-менее во всем чуточку, но разбираюсь. Ты как-то заикнулась, что не умеешь э, нырять рыбкой. Вот это будет шоу сейчас. Чуть наклоняйся вперед. Ну когда-нибудь у тебя получится секси. надо работать над техникой. Не, ну я думал, ты вообще не решишься, не справишься. Молодец. Я тебе теперь буду посложнее задание давать. ну вы видели, да? Этот парень год назад сделал мне предложение. Такой кайфовый. Как мне повезло с тобой, Саня. Каждый день в 6 часов вечера сюда к берегу приплывают в одно и то же место скаты. Он такой... Опаньки, тебе не страшно? Привет, да, он машет, смотрите. Ой, какой красивый. Ой, я так боюсь. большие и черные, а мальчики... А мальчики вот эти бежевые? Да. Блин, они просто инопланетные какие-то. Привет, красавчик. Привет, привет. Ох ты какой красивый. Ребята, в общем, со скатами плавать можно. Если он вас ужалит, то будет дырень. Не умрете. Но если в сердце попадет, то кранты, естественно. У него такой сильный плавник. У этого ската, которого я сейчас снимаю, у него дырка вот рыболовного крюка. Нам повезло, что сейчас э, эм, э, океан спокойный. Вау, какие они быстрые. Кидай. Ого, какие они быстрые. Блин, я не могу. Мне кажется, это животные вообще из другой планеты. Я не понимаю просто, как это вообще возможно. Мне кажется, они сейчас собирают информацию, на нас смотрят придурков и передают ее в космос. Так, ну все, мы двигаем дальше. Мы едем учить Машку готовить. Hello, guys. New chef, it's me. Here's Johnny. Johnny. Please teach uh, my future wife the real Maldivian yeah. uh, tuna curry. Yeah. Косовое молоко, вода, томаты, лайм, соль, чеснок в перемешку с имбирем. И сам тунец, да? И просто очень жесткий перец, ребят. Ни хрена себе, уже дебила. А? Да у меня голова кружится. Причем я не переигрываю реально. Зачем я дотронулся до своего лица после перца? Я идиот, а? счету, ребята. Coconut milk. Так. Like real bounty. Опа, погнали, погнали. Просто цвет. Чтобы немножко нейтрализовать карри, мы добавляем лайм. Ма, ну ты как-то очень слабо э, шевелишь. Давай это резче, резче. Оставим немножко сыроватый да. внутри. Я, yeah, yeah. yeah. вот что у нас получилось, Маш. Волнительно, честно говоря, вот так с кухни выносить свое блюдо. Шеф, ну что скажете вообще? На кухне супер, прикольно, мне понравился процесс, очень жарко. Все ребята, кто работает на Вон кухне, мама вам как раз идет, респект. давай, давай, давай, давай. <laughs> Мам, Сколько тебе Маша сделала. Давай, садись. Я не узнала тебя. Пожалуйста, садитесь. Вам полагается первое блюдо. Туна карри по мальдивскому рецепту. И первым она собирается продемонстрировать свое творение кулинарное Ой, тебе. Я старалась. Аккуратнее смотрите, не съешьте перец. Это остро сто процентов, потому что я э, внес свою лепту. Так, больше я тебя кролика дома готовить не буду. О, все. я попала, я попала. Теперь Маша будет готовить. Проверка пройдена. Елена Васильевна сказала да. Все, пока. Повар Маша с вами прощается. До скорых, надеюсь, встреч. Открывай. Короночка. Сейчас, я забыла. В смысле? В смысле? Ты знал или ты тоже <laughs> обалдел? В смысле? Ну, конечно же, это я придумал все. Так мило, спасибо. Это шарики. Ну и Шан тоже. И Thank you, Шан. Thank you, Шан. Вон, смотри, что Письмецо. написано. Ой, это подожди, Шан сам писал. Угу. О боже, так мило. Дорогие Саша и Маша, а, большие поздравления в, с вашей первой годовщиной вашей да. любви. Когда, а... когда я помогал Саше делать предложение, я думал, что вы в скором времени расстанетесь, потому что, посмотрев на этого придурка, я подумал, какая женщина ему скажет что, да. Дурак? да, я а?» дочитаю. <laughs> Вот, но <laughs> да он так и пишет. Но оказалось, что э, вы ну, действительно любите друг друга. Я желаю вам Э, чтобы вы поменьше ссорились и процветание. Вот, да, все самого лучшего. Ваш Шан. Шан, thank you very much. From Russia to Maldives with one heart. Пью. Так, открывай комментарии под последним нашим постом. Будем читать, что нам пишут подписчики. Он глуповат для себя. Ты достойна нормального мужика, Нимха. Спасибо. В этой кепке на Наталью Арейра похоже. Счастье вам, Милагрос, у Санька шишка сейчас выбьется в небеса. Это что значит? Мы ну, Ах ты, пух ты. У тебя самая красивая невеста. Дурачье совсем не твое. Будущая мама, женщина. Точно не на публику такое выставлять. <laughs> Ни одну бесят его кудряшки. Как всегда, смотрите супер удачи вам по жизни. Не исчезай, я умоляю. <laughs> А как круто, мы раньше этого не экспериментировали с тобой. Это простые Стоит шары. продолжать. Да. Так, поехали. Мы будем... Я не чувствую Сухое белое и под прицелом ты. С годовщиной. С годовщиной. Ты что? Французский свиньон блан. Не распробовал. What's the difference? Uh, you said about the cold region. Блин, ну... он тебе еще наливает все время с горочкой. <laughs> Саня. Я уже немного поплыла, ребята. Уже не понимаю, о чем он говорит, но все заебись. Friendly. Пока Маша болтает, мы переходим к красному вину. Австралия, Каберне Савиньон 2014. Только не залп. Ну, Давайте да. еще бокальчик Cruise. и устроим тут американские горки. А, потом в этот зал никто не зайдет. Окей. Говорят, от красного вина окрашиваются зубы. Сейчас проверим. ну Не, нормально. Я могу отметить, что мне она определенно нравится. Не ты. Я поняла. Тебя я просто люблю. Дегустация, во. Маргардрандри, Магари... Гая, Магари, from Italy. Perfect. Очень вкусно. The best. Please don't. Please, uh, one more time. Сань. А, нет, Лен, найди на ютубе интервью его, где он говорит, что он сейчас вообще не пьет. И вот вставь, пожалуйста, фрагмент сюда. Я, в принципе, перестал бухать вообще. Я понял, что мне это больше не нужно. Больше не нужно. Я не пью сейчас, я дегустирую. <laughs> Ау! Больно! Уже в говно. <laughs> Чуешь? На здоровье. На здоровье. Йоу, ну тут вкусно, пятерочку баксов. Нет, я хочу сказать, что, ребята, Лена, все, что до этого, вырезай. Нет. Ну что могу сказать? Это было прекрасно. Ребята, дегустация была великолепная. Ох, хотел бы я, чтобы мне за дегустацию вин еще и платили. Мне кажется, это прям моя профессия. Я от всей души каждому из вас Желаю, чтобы вы оказались хоть раз в жизни на Мальдивах. Если есть рай на земле, то это именно здесь. души поставьте лайки. Не забудьте подписаться. Ваш напиток. самый крутой просмотр «Игры престолов» в моей жизни. <laughs> Просто, блядь, последнюю серию посмотреть вот так на Мальдивах, под шум моря, это мощно.